привет! И я тут Макс, Ютуб и добро пожаловать в новое видео. В этом ролике вы видели Томи, он ее задрогнул в глаза. И он Аню, Ну, попробуйте. Я думаю, вам нравится. камеру, сейчас будет офигенно. Так, смотрите, ребят, тут такая фигня. Тут лестница. Тут второй этаж. Там он находится. Тут письма. Не письма. ну прочитаем. Hehehe Привет, ребят. А тут темно, хоть есть на камере. Я тут ничего не видно. Красата. Красата, красата, нафти. Ну, что говно. Давай, полезли. На, на. Короче, мы лезем. Google. I'm смотрите. Тут, короче, все говно. Не знаю. Короче, тут какая-то труба. Смотрите, какой тут вид. Яйцо или нет? Реально яйцо. Смотрите. Я его разбудил. А? Что это? Покрашено что-то. Сейчас я покажу вид а, с камеры. Смотрите, тут высоковато так. Э, короче, ай-яй-яй-яй. Хоть бы шапка не застряла. Короче, доказательство, что второй этаж. Черт, что тут за палочки? Что такое? рассказы. Детей. Давай почитаем, давай почитаем. Думаю, моим подписчикам будет интересно. Это про какое-то говно, короче. Давай почитаем. Двое детей, брат и сестра, отправлялись в школу. Они должны были проходить мимо прекрасной тенистой рощи. Короче, это рассказы 70-х. А, смотрите, прикол. Ой, блин. Вон окно, вы видите, да, окно? А тут... Нет он. Вот ну, тут. Короче, мы просто О, эм, в шоке. Потому что... Оба, встречу нашел. Это что такое? Давайте скинем. Что это? Это сельдь. Ого. Я хз. Давай. Я, если честно, в шоке. Нас могли спалить, ребята. Маринка. Короче, ребят, мы просто тут... Я только сейчас заметил, что тут есть какой-то чемодан. И... И мышка. Я, если честно, боюсь мышей. А я не боюсь. Ну как? Ну как? Как этот план значит? Где-то вон там она. Она там сейчас убегает. Я сижу, упала, наверное, не Вот так будем смотреть. Тихо, типа, наверное, еще если тут можно, не выбиваем, а шалашик сделаем. Берем. Смотрите, как тут такой вид из окна. Второй этаж. Это бывает. Вот видите, мой палец размером с дерева. Он ну вот выше становится. У нас тут обычно летали ракеты, но они только летают ночью обычно. Сейчас Давайте наберем под этим видео 35 лайков, даже 40 лайков. И мы снимем 24 часа на ферме. Если мы берем 40 или 35 лайков. Еще тут прикольно? Немного стрёмно. Мышка опять Опять <laughs> мышка. Интересно, кто тут жил? Ну, не знаю. Я даже не знаю, кто мог жить максимум лет 30 назад. Я когда был маленький, мне еще 11, 12 Да. Ну, короче, тут давно уже. Больше, короче, 11 лет. Кто тут живет. Мы тут в этом доме первый раз, типа, но у нас тут дофига первых игрушек. А не, не, не кажется мне. Ой, ну, вон ну, падать отсюда будет так страшно, наверное. Нет. Нет. Окно все выбито. тряпка полетит и будет лететь. Снимай внизу, вон там. Ну, это как-то не прикольно. Теперь опять внизу снимай. Это лучше. Смотрите, ребят, дай-ка камеру. Мы тут с оператором вообще в шоке, потому что, ну, у нас камера, сами посмотрите, высокого качества. Вот, смотрите, как хорошо. Качество 1080, но ну, мы ставим 720p 60, чтобы, ну, быстрее загружалось. Ну, ее можно как-то Ну что ж, ребята, если вам понравился этот видеоролик, набираем 35 лайков, мы идем снимать ролик на ферму. Ребят, ну, наверное, знаете, вы снимали ролик про Чупакабру. Там уже больше, чем 30 лайков. Мы, наверное, сейчас пойдем снимать и этот ролик. Поэтому, ребят, за наш труд обязательно а если вы еще не подписаны на телеграм-канал, ссылка в описании, YouTube могут закрыть. Это могут, все возможно. Ну, с вами был я, меня зовут Макс, YouTube, оператор Руслан. Всем пока-пока. Всем пока! Макс, Ютуб, лобби родил, и в Ютубе я не победим. Я стремлюсь всегда к высоте.